नमस्कार फ्रेंड आप सभी स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में तो आज हम डिपॉज़िट करके दिखाएंगे आपको <clears throat> मैं अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डिपॉज़िट करूँगा क्योंकि मैंने स्टेकिंग करनी है सात दिन के लिए तो फ्रेंड तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज की वीडियो तो अभी आप डेली गिफ्ट पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ से टी एक्स टी टोकन को भी विड्रॉल करेंगे ठीक है फ्रेंड्स क्योंकि मुझे हंड्रेड टी को वो करना है क्या बोलते हैं इसको मुझे विड्रॉल करना है तो ये जब मैं hundred T X withdraw deposit करूँगा तो ये कम्प्लीट हो जाएगा और मैं तीस हज़ार T T X T token भी अपने ट्रॉन के लिए डाल दूँगा तो फ्रेंड सबसे पहले मैं अपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट रिचार्ज में क्लिक करूँगा और अपनी ट्रांसफ़र टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट पर क्लिक करूँगा लिंक कॉपी और अपने ट्रस्ट वॉल्ट में आ जाऊँगा यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन को इनसे सौ भेज देता हूँ सौ टी आर एक्स तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ कुछ टाइम पर वेट करना पड़ेगा रिफ्रेश करते रहेंगे देखिए यहाँ से जा चुके हैं चार्ज कंप्लीट पे क्लिक करना होगा और कुछ टाइम का वेट करना होगा जैसे मुझे नोटिफिकेशन आ गया है चलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में देखते हैं अभी रिसीव नहीं हुआ है कि थोड़ी वेट करते हैं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मुझे हंड्रेड टी एक्स रिसीव हो चुके हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप अब हम अपने होम पे आएंगे डेली गिफ्ट पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं मुझे मिल चुके हैं तीस हज़ार एक सौ रिवॉर्ड मुझे मिल सक मिल चुका है फ्रेंड्स यहाँ से हम अपने इन्वेस्टमेंट पे आएंगे देख सकते एक सौ पंद्रह टोन है मेरे पास रिसीव हो चुके हैं तो फ्रेंड्स टेकिंग मैं बाद में करूँगा इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा अभी तो मैं बस आपको दिखाना चाहता किस तरह से ये बेड्रॉल होता है तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही तो अगर पसंद आएगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ पे क्लिक करके नया अकाउंट बनाएं और आपको आप अपने जो अपने टी है और टी टोकन है इनको फ्री में क्लेम कर सकते हो आप मेरी तरह से आप डॉलर टू डॉलर आज देखिए मेरी आज की कमाई एक पॉइंट छः डॉलर है पिछले कल थर्टी फाइव डॉलर थी आप भी इतना कमा सकते हो तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू